sampaikan Bagaimana itu rasanya Oh ya pasti Ganjal di hati Seperti saat ini yang sedang come merasa dekat denganmu dan bernyanyi bersamamu sampai serak suara. wujudkan semua aku sedang dimabuk cinta namun pesimisku untuk dapatkan cintanya Lalu bermimpi dan menghayalkan dirimu Berharap bisa dekat denganmu Dan bernyanyi bersamamu Sampai serak suaraku